жарыктын интерференциясын көлчүктүн бетиндеги жука бензин катмарынан байкоого болот жарык интерференциясын самын пленкаларынан да байкоого болот а чекитинде самын пленкасына жарык түшөт жарык шооласынын бир бөлүгү сырткы бетинен чагылышып бир бөлүгү пленканын ички бөлүгүнө өтөт